Teatro da Crueldade, o primeiro manifesto. A cena, a sala. Suprimimos a cena e a sala, substituídos por uma espécie de lugar único, sem divisões nem barreiras de qualquer tipo, e que se tornará o próprio teatro da ação. <laughs> será restabelecida uma comunicação direta entre o espectador e a ação, pelo fato de o espectador, colocado no meio da ação, estar envolvido e atravessado pela ação. Assim, abandonando as salas teatrais existentes, usaremos um hangar ou um celeiro qualquer que reconstruiremos segundo os procedimentos que resultaram na arquitetura de certas igrejas e certos lugares sagrados, de certos templos do Tibete. No interior dessa construção imperarão proporções particulares em altura, em profundidade. A sala será fechada por quatro paredes, sem qualquer espécie de decorações. Com as falsas aparências que ele espalha universalmente pelos espaços. E é por isso que ardo e o público ficará sentado no meio da sala, na parte de baixo, em cadeiras móveis que lhe permitirão seguir o espetáculo que se desenvolverá à sua volta. Com efeito, a ausência de cena, no sentido comum da palavra, convidará a ação a desenvolver-se nos quatro cantos da sala. Lugares especiais serão reservados para os atores e para a ação, nos quatro cantos cardinais da sala. As cenas serão representadas diante de fundos pintados de cal, destinados a absorver a luz. Além disso, elevadas, haverá galerias ao longo de toda a sala, como em certos quadros de alguns autores primitivos. Essas galerias permitirão aos autores, toda vez que a ação exigir, caminhar de um ponto a outro da sala, permitindo também que a ação se dê em todos os níveis, em todos os sentidos da perspectiva, em altura e em profundidade. grito agudo poderá se transmitir de boca em boca com amplificações e modulações sucessivas até o outro canto da sala. A ação se espalhará em seu ciclo, se estenderá sua trajetória de nível em nível, de um ponto a outro. Paroxismos nascerão de repente, se acenderão como incêndios de um ponto diferente até outro caráter da ilusão verdadeira do espetáculo, assim como a ascendência direta e imediata da ação sobre o espectador, não serão mais palavras vazias. É que esta difusão da ação sobre o espaço imenso obrigará a iluminação de uma cena e as iluminações diversas da representação que deve abranger tanto o público quanto as personagens e várias ações simultâneas, as várias fases de uma ação idêntica, em que as personagens, agarradas umas às outras como um enxame, suportarão todos os assaltos das situações. Além dos assaltos exteriores, dos elementos e da tempestade, corresponderão meios físicos da iluminação, de trovão, de vento, cujo contragolpe o espectador sentirá. No entanto, será reservado um lugar central, sem servir propriamente de cena, que deverá permitir que a parte central da ação se recolha e se retome toda vez que se fizer necessário. Que os povos antigos universalmente chamavam de Deus.